Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente parou aqui nessa sala aqui em choque. Eu queria muito passar pra lá, ali pra cima, ó, pra ver se tem alguma coisa. Mas não vou passar agora não, eu vou voltar pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Vamos vir pra cá que a gente já ouviu o tiro. Tá, a gente tem uma nova arma, 12. Você abre pra gente? Opa! É, essa 12 é boa. Obrigado, sim. Mais munição aqui. Vamos ver, agora a gente tem a pistola. Hello, e a 12. Eita. Ah, beleza. Se a gente apertar com o outro lado do mouse, a gente dá um tiro duplo. Isso é bom. Deixar ela mais forte ainda. Pra lá acho que não tem nada. Aqui embaixo. São só caixas. Eu acho que a gente vai ter que voltar naquela sala eletrificada lá e passar por aqui. Como eu vou fazer isso eu não sei. não parece que é muito dano. Tem um interruptor ali, ó. Foi? Parou? Parou. Recuperar a vida aqui. Não dá pra fechar a torneira. mais um ali. Matei? Matei. Vamos passar agachado aqui. Morreu. foi daqui que a gente vê, então beleza, a gente conseguiu abrir aqui de boa. Às vezes dá uma puxada assim pro lado, pra baixo. Eu não sei se é do Windows, se é do jogo. Tem uma escada aqui e aqui tá fechado. pra cá. Tá, tem uma metralhadora ali. Automática. Ok. Vamos empurrando as caixas. Beleza, desligamos ela. Nossa, olha quantos. Acho que foi tudo. Não, ainda não. Deixa eu desligar ela. fez um bom trabalho. O cientista estava vindo correndo pra cá. Vamos ver o que, que tem aqui, então. Munição. Da onde a gente veio. Outra 12. Vamos recuperar ali o restinho de vida. E vamos prosseguir com a nossa jornada. amigo guardinha. Vamos. Vamos ver o que a gente faz. Ah, cara, ajudou muito, né? Você sair correndo aí. Não! Todas as vezes que eu vi isso, só deu em morte. Eu vou ficar aqui e keep a olho para quem precisa de ajuda. Beleza. porque agora seria diferente? Ah, velho. Ah, ele tá preso. Eu tô meio perdido aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Tá, saída pra cá a gente... Foi daqui que a gente veio... Pra Será que tá funcionando? Não. Quer dizer, tá vivo, né? Deixa eu passar. Acende ah, isso aqui, cara. Vai ficando escuro aí. Resumindo, não tem nada pra mim aqui. Nada pra mim aqui. é o vidro quebrava. Eu tinha pensado nisso, mas não... Foi meio que no susto. Essa máquina aqui tá funcionando. coming to rescue us. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. Ah, eu fico mais seguro sabendo disso. Tinha alguma coisa ali. Achei que tinha um vidro. explosivo. Eu tenho muita munição pra gastar, cara. Tem uma descida. Hey, what the hell are you doing down here? Get topside. I hear troops are coming in to save us. Eu posso vir pra cá. Eu vou chegar. Vou vir pra cá. Pra cá não tem volta, então eu vou... Nossa, meu dano absurdo. recuperar a vida aqui. Vamos vir aqui pra baixo primeiro. Tá, mais granada. Como é que eu pego granada? É 5, ok. Mais 12. Munição de shotgun. Esses bichos tá aparecem do nada, cara. Eu vou vir pra cá agora. Não funciona. Vou voltar lá então. Vamos ver o que, que tem pra cá. Vamos ver. Tem um labirinto aqui. Sabia que eu tinha ouvido mais um. Tem mais um ainda. tem pra cá? Eita. Ah, beleza. Essa sala aqui que a gente não conseguia entrar. Recuperar mais um pouco de vida. sair tá trancado. Parece que esses aliens, eles sabem o que estão fazendo, cara. Eita. Eu vou voltar ali. Recuperar mais um pouco de vida. Pronto, é o que deu pra recuperar. Mas meu Deus, tem mais bicho cada vez que eu olho. Parece que eles são surdos. Tá, a gente tá no... Dá pra sair. Não, achei que dava pra sair, não dá. aqui. Ai. Tem um policial. Tem um policial aqui que não nos traz nada de bom. O cientista morreu? Ó, tem um... Tem um pouco de... Colete ali. Vamos ver se a gente consegue pegar. You are from the Anomalous Materials Lab. Yes, I recognize you. Ele me reconheceu. Eu perdi alguma coisa aqui. Que susto! Ah, aqui, pegamos. Vamos continuar aqui. Tem uma caveira ali que eu não gostei muito não. Eu fiquei na dúvida se ela tava ativa ou não. Mas aqui também. Tá, munição de shotgun então a gente já tá cheio. Eu te salvei, meu amigo. Eu te salvei. Deixa eu passar. Tá, foi daqui que a gente veio. I predicted all of it. No. Hey, don't count on the cavalry finding us down here.